にちは、粟田洋介です。今日のビデオは簡単なキャンバスの貼り方についてお話ししたいと思います。今日用意しているものは、この枠と、ハサミと、ロールキャンバスと、ステープラーガンです。私はこの枠からあの木を切って作ることもあるんですけど、今日は買ったキャンバスを剥がして再利用をしようと思います。 まずはキャンバスを切ってキャンバスを切る時なんですけどここにステイクラーをパッチンってやるのでまあこのぐらいこのぐらいとかこのぐらいになるのかな大きさでこっち側も同じぐらいでまあこの辺ですねこんなもんとこんなもんでいいですねで切っていきます ちょっと長すぎちゃったんですけど短すぎるよりマシですね私はいつも真ん中から止めていきます これ釘が釘ここに釘が打ってあるやつあるじゃないですか横に打つと汚いし釘を抜くのがすごく大変なんですよねでステープラー抜くのが簡単なんで再利用もしやすいですよね で今度はこの隅を合わせますその時にここにシワがシワがないようにピーンと貼るんですけどこの角をきれいに一回折ってこういうふうにしますでここをパーンと折って 今度対角線上で同じように折るんですけどさっき折り目ができたのがこの長い方側だったのでこっちも長い方側に折り目をつけていきます実質上なんてことはないんですけど全部揃ってた方が商品としても綺麗なのでそういう風にしています 今度はこっちなんですけど間違えないようにこっちに折り目をつけてここがこうやってはみ出した場合はここがあの折った時にはみはみ出す場合はこうペコンって折っちゃう隙間あるんですけど今回ははみ出さないのでこのままいきます で最後の最後の止めるとこなのでしっかりピーンと張らしてでここをあの カードと真ん中を止めたのでこの中間のとこですねステープラーをして、ん、多分ここ1個ずつでもいいんですけどここ1つここ2つあ多分私はその時の気分でここ2つにしたり1つにしたりしてますけど今回は2つやろう こう引っ張りながらカチンって止めますはいこんな感じになりましたうん悪くないですねであのここでステープラーここにステープラーとか釘打たないであの裏側にするとここに色塗っちゃうとあの額なしでも飾れたりするのでそれがいいです多分普通にやったら 10分かからないでできちゃうと思いますというわけで今日は簡単なキャンバスの貼り方でした最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お会いしましょうさようなら